nós cumprimentamos os nossos irmãos nas igrejas que estão recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, irmãos, para transmitir a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, aquilo que fazemos aos domingos pela manhã, neste horário, para as nossas igrejas. E agora, queremos dizer para os irmãos, nós estamos fazendo essa transmissão a partir daqui do nosso Manaim, de, da região de Domingos Martins, município de Marechal Floriano, no estado do Espírito Santo, onde estamos aqui com um seminário neste fim de semana para o primeiro período e para o principiantes. Um seminário bem concorrido. Os irmãos podem ver nas imagens ah, totalmente aqui preenchido, tanto o primeiro período quanto o principiantes e o nosso número excedeu até, o nosso número de, de, de inscritos excedeu até a nossa capacidade de comportar aqui. Isso ligados ainda a algumas dezenas de outros manaíns que estão ligados a nós, tanto aqui no primeiro período. 30. É, são 30, é, 30 é, manaíns ligados a nós, primeiro período e também ao principiantes ao longo de todo o país, hoje é, pela manhã. Então, estamos agora aqui para transmitir para os irmãos aquilo que são é, informações é, necessárias para os irmãos tomarem é, conhecimento, como, por exemplo, nesta última segunda-feira, nós tivemos ali no dia 20 de agosto, uma sessão solene que foi nos é, recebemos ali uma homenagem no Palácio Anchieta, o Palácio do Governo do Estado do Espírito Santo, uma homenagem à Igreja Cristã Maranata pela passagem dos seus 50, 50 anos. E nesse, nesse dia ali, é, nessa ocasião, o pastor Gedeuti, recebeu ali a comenda Jerônimo Monteiro, a mais alta honraria concedida a um cidadão capixaba e pelos serviços prestados ao Estado e também é, neste período da homenagem à Igreja Cristã Maranata. Nós estamos também com um seminário, é, que, aliás, foi realizado né, agora um, um grupo de, de irmãos que estiveram, é, estão participando conosco de um seminário, não sei se tem as imagens aqui, tá aqui as imagens, é ali na, em Cochabamba, Bolívia, foi um seminário ontem em Cochabamba, na Bolívia, e esse seminário foi muito concorrido com nossos irmãos, nossos pastores daquela região, é, realizando ali esse seminário em Cochabamba, na Bolívia. Outra informação também é, que nós temos é que a, primeiro o seminário, primeiro período na Igreja Central de Feira de Santana, na Bahia, foi um seminário também ali, naquela região da Bahia, que nós tivemos este, este fim de semana, agregando também valores aos nossos ensinos e aos nossos seminários é, aqui. E de maneira que agora, portanto, nós vamos dar continuidade para os irmãos do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, focando-nos mais na, na carta a Tiatira e lembrando que nós estamos devendo uma resposta a uma pergunta que foi formulada, seria a nossa primeira pergunta hoje, que foi formulada e nós deixamos para os irmãos é, estudarem sobre este assunto. Para hoje aqui nós transmitimos para os irmãos algum complemento sobre o assunto da carta a Tiatira. E essa pergunta que foi deixada para os irmãos está aqui, em qual versículo da carta a Tiatira, Apocalipse 2, 18 a 29, que está enfatizada profeticamente a operação do Espírito do Senhor, descrita em Isaías 2, 11 2. Então, nesse, nesse momento aqui, nós deixamos essa pergunta para os irmãos, para ser a nossa primeira pergunta de hoje. E como nós ficamos devendo a resposta para os irmãos, os irmãos trabalharam durante a semana, nós já vamos apresentar aqui essa resposta para depois, antes de iniciarmos as próximas perguntas, nós teremos uma palavra introdutória para apresentar o assunto aqui através do pastor Gedeutim. Então a nossa resposta, que é a resposta que os irmãos encontraram ao longo da semana, foi lá, lá no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 25, quando ali está o espírito de conselho, né? Isaías é, é capítulo 11, verso 2, né? repousará sobre ele o espírito do Senhor, e o espírito de sabedoria, e o espírito de inteligência ou discernimento, e o espírito de conselho está aqui, a igreja de Tiatira. Depois vem Fortaleza, em Sardes, conhecimento em Filadélfia e temor em Laodiceia. Então, as sete operações do Espírito do Senhor nesse período, com ênfase ao Espírito de conselho à igreja de Tiatira. Então, voltando à nossa resposta, está lá, Apocalipse capítulo 22, capítulo 2, aliás, e ali no verso, é, volta por favor o, o outro quadro anterior, e ali no verso 25 a expressão, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então, a partir dessa resposta, nós iremos agora dar complemento aos nossos assuntos sobre Tiatira, e para isso nós passamos então é, a palavra ao pastor Gedeuti, para ele dar uma palavra introdutória sobre o assunto de hoje. Pode voltar o que eu botei. Bem, irmãos, <coughs> nós estamos fazendo o um estudo, todos sabem, do livro de Apocalipse. Na verdade, é, o que temos Não, são muitos, muitas colocações, são muitos ensinos. É um, é um aprendizado que estava oculto e que se abre para uma igreja que tem revelação. Os irmãos agora então podem ver a diferença quando se fala em Apocalipse, em qualquer lugar a diferença daquilo que se fala em Apocalipse aqui. Quando se fala em Apocalipse em qualquer lugar, é dentro da razão. Então, as primeiras cartas, você pega programas de televisão aí dizendo que as cartas já foram cumpridas lá no período da igreja primitiva. Foi o imperador fulano, não sei o quê, que não tem nada a ver, nada, nada. É uma acomodação de ideias, de pensamentos. Outros não entendem o que é revelação e o tempo, como funciona a revelação, em que tempo. A revelação não funciona no nosso tempo. Por exemplo, não há uma sequência lógica. Um fato aqui, com outro fato aqui é dois, aqui é três. Não existe isso. No Apocalipse não existe isso. Existe aquilo que João viu e escreveu. O que ele viu e escreveu, pode até colocar aqui, mas a revelação, ela, ora, é três, o, o, o fenômeno está aqui em três, está aqui no um, está aqui no dois. Então, veja aqui, não há uma preocupação do Espírito Santo em revelar sequência, porque se ele revelasse sequência, todo mundo tinha acesso ao livro e já tinha descoberto os enigmas do livro. A história de Joãozinho e Maria, aquilo que todo mundo quer. No final, já se sabe, né? Aquilo que todos sabem, né? O sargento Garcia correndo atrás do zorro e, e que nunca vai pegar. Então, veja aqui, Exatamente isso. As, as ideias das pessoas, a religião, quando ela pega razão, ela vai embora. Ela vai inventando coisas, vai inventando. A besta 666. Então, o, o número 666 está na coroa lá <coughs> da de um religioso. Então, 6, não sei o que, 666. 666. É, 666. 6, 6. E o texto diz assim: número do, do homem. 6 é número do homem. Então tem 6, outro 6 e outro 6 aqui. Ah, Não, 666. É, número de. São três poderes, onde poderes humanos, tocados pelo adversário. 6, 6, 6. Nisto há sabedoria. E o indivíduo fica catando um jeito de explicar 666. Nós Temos o caso de uma cidadã lá, que não era boa da cabeça, compraram uma passagem para ela viajar no ônibus, e o número da passagem era 666. Ela amarrou, ficou em frente ao presbitério, sentada. E, como é, você não viajou? Não, não, não viajo com esse número. E perdeu o trem, perdeu a viagem por causa dos 666. Então, as pessoas botam essas coisas na cabeça, não é? <coughs> Muito bom. Então, a resposta, a primeira resposta está ali. Mas o que nós estamos vendo, então, é revelação. Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, que não está dentro de uma sequência lógica. Agora, você coloca a sequência? Coloca, está aqui a coloca. Porque as cartas têm uma sequência. As cartas, agora, os fenômenos que estão, os fenômenos que estão dentro da revelação das cartas, eles não estão não há uma preocupação. Dizer, primeiro vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, depois vai acontecer aquilo. Não existe isso. Tudo pode acontecer fora dessa sequência lógica. Por quê? Porque quando João, João está aqui, Joãozinho está aqui, irmão, companheiro está aqui, a revelação está aqui ele é levado para cá. Ele sai do tempo dele, desse tempo do, do Cronos, e entra no Kairos. Nesse tempo aqui, não se mete, não há medida. Então, quando diz assim, trombeta A, trombeta B, trombeta nós, para nós, ela tem a sequência, está tudo certo. Mas quando João escreve, ele não está preocupado com isso, com aquilo que são os resultados aqui. Os resultados aqui estão na nossa medida. Mas o que ele viu lá, ele viu num, num, num segundo. Quem tem revelação, quem tem dom espiritual, você vê uma história que entra na cabeça do cidadão de uma vez só. Com um segundo, menos de segundo, a revelação entra, e ele conta uma história, às vezes, de cinco minutos. Por quê? <clears throat> Porque o tempo que veio, que desceu a revelação, não, não existe, não existe medida para esse tempo. As pessoas não entendem isso. Agora, quem não está lidando com isso tem que lidar com a razão. Então, o Apocalipse está na revelação. E nossa preocupação é que os irmãos que estão interessados no livro não tenham pressa. Não tenham pressa. Nós temos casos de aqueles irmãos que se apressam e começam a dizer bobagem. Não faça isso. Porque o que diz, ele vai dizer bobagem dentro, da, dentro daquilo que ele não está em condições de dizer. Por que, que ele não está em condições? Porque ele, ele não tem a revelação do livro. É preciso ter a revelação. Quando se ouve, hoje nós vamos, o assunto, vejam aqui os irmãos, nós tivemos a primeira carta, Éfeso, a operação de quem? A operação do, do pai. Esmirna, a operação do Filho. Pérgamo, operação do Espírito Santo. Onde está a operação deles? Nas parábolas. Se você não tiver as parábolas, você não designa, você não sabe como houve, como as é, ocorrências se deram. Por quê? Porque quando você fala na carta, você fala nas parábolas porque as palavras falam a respeito do reino, e as cartas são relativas a quem? Ao reino. Mesma coisa. Só que Jesus faz profeticamente aquilo que João faz profeticamente para a igreja. Então, Jesus, quando conta as, as sete parábolas do capítulo 13 de Mateus, ele está falando parábolas do reino. Então, em cada período, há uma operação do Espírito Santo no livro do profeta Isaías. Então, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho. A primeira pergunta que foi feita hoje é a seguinte: na carta à igreja de Tiatira, qual a operação do Espírito do Senhor? Espírito de conselho. Os outros, as outras operações, elas vão continuar existindo. Elas, mas a ênfase aqui é conselho. Aí pergunta-se: onde é que está a operação de conselho? Veja o texto lá, Aí você vai ler o texto. Só na carta a tira nós já estamos aproximadamente cinco ou, de 5 a 7, de 5 a 7 escolas bíblicas. E não conseguimos ainda chegar, saber os mistérios que estão nessa carta. Então, no primeiro, a operação, a por que, que era do pai? Porque você vê a reação à operação do pai. Qual era a operação do pai? Era a palavra, era a doutrina. Então, pai, aqui é a doutrina. Qual era a reação aqui? Era a reação ao corpo, matar o corpo, fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus. Então, aqui está a operação Jesus na segunda carta, o sofrimento dele passado para a igreja como corpo, sofrimento ali. É um aspecto. Depois, a terceira, aí nós vamos ver a fé que morre aqui. A fé que morre nos dias de Antipas. Que fé é essa? A fé do grão de mostarda. Por que, que morreu a fé? Que ela se apresentou, quer dizer, ela morre para fazer uma apresentação física. Ela cresce e as aves do céu vão fazer ninho para tirar e matar os frutos. Então vejam os irmãos, aqui, então, vai na parábola, você vai buscar na parábola, aqui. Aí diz assim, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel, eu estava falando minha fiel, estava falando de fé. Então, a fé desaparece aqui. Quando isto aqui, que é uma operação do adversário, aqui ele se opõe, aqui ele mata, aqui ele se une. Não, vamos unir. Ele une a igreja. Aí era tudo que queria. A carne com a igreja. Era tudo o que queria. Eram os interesses da carne que estavam aqui. Não era simplesmente porque eles estavam no governo, porque no governo de Nero havia um santos. Hum, olha o problema. Então, o problema foi que foi uma união que se deu daquilo que era do homem, da carne, da razão, aqui, que era o direito. Quando você tem um governo, você está com o governo. Está tudo certo, não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é colocar uma igreja recebendo do governo, subsidiária do governo, perguntando ao governo tudo que ela tem que fazer, sendo subserviente do governo. E foi isso que aconteceu aqui. Os pastores aqui passaram a ganhar. Constantino aqui mandou pagar todos os lugares. A ordem dele era essa aqui. Onde passar um pastor, a província tem que providenciar o dinheiro, dar dinheiro para ele. Acabou o ministério. <laughs> Acabou o ministério. Não foi só isso, não, é uma série de coisas. Então veja aqui. Hoje, hoje, o nosso assunto seria, ou será esse aqui, sobre a carta de Tiatira. Então, na carta de Tiatira, onde estava a ênfase? Aqui então, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui? Aqui é a igreja. Aqui toda a ênfase está voltada para a igreja. Agora, toda a luta de Jesus, que é o Senhor da igreja. E aí você vai descobrir logo no primeiro versículo do, do, da carta. O que, é que diz assim? Isto diz aquele. Não, isto diz o Filho de Deus. Nessas outras aqui, não, isso diz o que tem a espada, isso que diz né, o que foi morto e reviveu, isso diz aquele que anda no meio dos sete castelos. Aqui não, aqui diz assim: isto diz o Filho de Deus. A primeira frase é completamente diferente das outras. É uma ação direta de Jesus, porque ele é o Senhor da igreja. E a igreja estava vivendo as suas lutas e as suas dificuldades. E agora eu, eu digo agora para todos os irmãos que estão aqui, nos ouvindo, aqui, juntamente conosco, o que, que nós queremos hoje aqui? Nós queremos saber o seguinte: primeiro, quais são os segredos dessa operação? Por que olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente? Porque ele conhecia, ele conhecia o que estava se passando dentro da vida da igreja, isso diz o isso diz o Filho de Deus. Isso diz Jesus, o Filho de Deus. Então, ele sabia de todas as coisas, porque ele penetra com o olhar. Chama de fogo, ele vai lá no corpo, dentro do corpo. Ele enxerga tudo que está se passando dentro do corpo. Aí, nós vamos fazer uma pergunta daqui mais um pouco para os irmãos da, que estão nas outras igrejas. E os pastores vamos cuidar disso. Por que no corpo? Os irmãos vão procurar lá dentro do corpo onde estava a doença. Onde estava a doença no corpo? Os irmãos que estão aqui respondam. Vão responder, pode responder, quem sabe. É claro que você vai ter que ler a Bíblia, é o que os irmãos estão fazendo nas igrejas. Vamos fazer daqui mais um pouco. Nós vamos dar esse tempo, os irmãos. Eu estou simplesmente esboçando as perguntas. O que nos interessa? Onde estava a doença? Estava nos rins e no coração. Quer dizer, aquele que sonda os rins e o coração. O porquê? Quem tem olhos como chamas de fogo. Quer dizer, ele penetra, ele vai lá dentro, ele sabe o que se passa na igreja. Ele sabia. Então, ele. Por isso diz o Filho de Deus aqui. Então, porque ele tem os elementos necessários para julgar a igreja. Depois, diz assim, onde diz, ah, Porque quando você tem um problema de rins e coração, não tem jeito porque os rins e o coração, e eu peço inclusive que nas igrejas, se tiver algum pastor ou algum irmão que seja médico nessa área de saúde, dê uma pequena explicação do funcionamento dos rins e do funcionamento do coração, essa fisiologia. E também uma fisiopatologia, quer dizer, a fisiologia, a função comprometida com a doença. A patologia é doença. Então, a função é fisiologia, fisiopatologia. Então, a patologia da doença. Quando você tem um paciente que tem esse problema renal e cardíaco, então ele não excreta mais, ele não consegue excretar mais o, a, as substâncias que estão lhe matando. Por exemplo, você, o rim, o coração, o que é que acontece? O coração para de bombear, o oxigênio não vai para a célula. Quando volta, ele não consegue esquentar, porque é o gás carbônico. Há ah, dentro das células aquela a forma dela se alimentar, de se nutrir, ela é comprometida. Então, você começa a ter um déficit, porque a respiração não chega mais direito, porque a, as hemácias responsáveis para transmitir, né, para fazer as trocas, pegar o oxigênio e jogar para a célula e trazer o gás carbônico, ela não faz mais isso. Então, os rins, da mesma forma, então, ele não excreta mais aquelas substâncias tóxicas. Os rins param de trabalhar da mesma forma. O que é que acontece? Aí é uma coisa com a outra, ela não limpa o sangue o sangue não é limpo nos rins. Então é morte. Então o resultado aqui, quando Jesus olha, ele vê a doença. Então a doença estava nos rins e no coração. E depois ele olha e ele vai ver o que mais? É que o caso aqui é perdido. Os filhos vão nascer mortos. Quem nasce gerado aqui já nasce morto, nasceu na, na razão nasceu no entendimento do que aprendeu aqui em Pérgamo, na mistura que fez aqui. Aí entra o quê? A mulher. Que mulher? Igreja infiel. É ela que traz a doença. Aí, se os irmãos quiserem ver mais, então vão encontrar. A trindade aqui, foi atingida aqui. Em que momento a trindade foi atingida? Em que aspecto ela foi? No, o pai foi atingido do que? A doutrina o filho foi atingido o quê? Então, tudo você vai encontrar na carta. O fermento, a mulher botou em três medidas de trigo, na trindade. Ela, ela, ela danificou o projeto da trindade na vida da igreja. Aí vem as promessas de Jesus, da sua ação na igreja. Aí são as perguntas que todos podem, que estão aqui podem fazer. Por você fazer a pergunta, você tem que saber o que você está perguntando? E qual o interesse da igreja nesse momento? Qual o interesse da igreja nesse momento? É dizer o que é revelação e o que é razão. A razão estava aqui. A razão com a mulher. Ela botou o fermento, todo mundo. Que coisa linda, o pão que cresceu ficou desse tamanho. Mas que não alimenta. É o fermento que apodrece. E nós vamos deixar hoje <clears throat> esse assunto para que os pastores nas igrejas, os obreiros, cuidem desse assunto. Aí eles falam, mas pastor, você deixou a gente assim, estava todo mundo pensando que ia, ia acertar tudo, e você depois vinha dizendo os resultados, e eu vou deixar agora as perguntas, as perguntas vão ser colocadas agora. Vamos lá. Primeira, Gilson, você está fora. Primeira pergunta, você é muito bonzinho, você tem resposta. Eu, hoje eu quero as respostas dentro das igrejas. Vamos lá. Primeira pergunta. Cadê o. É essa a primeira pergunta? Já botou dois aí. Quem foi que mandou você fazer, botar esses dois aí? Está vendo? Tinha um. Ele está avisando que está na revelação. Aqui é razão, meu amigo. Ele já passou para os dois antes de chegar no um. Essa já foi respondida, mas é a pergunta para os irmãos lá. O ah, que, que é a gracinha? Continua o segundo. Segunda pergunta, vai, bichinho. Aqui, comigo, recordando o conteúdo já trabalhado nas três primeiras cartas, as igrejas da Ásia, destaque o nome de cada uma das pessoas da Trindade que estão enfatizadas nos textos bíblicos referentes em cada carta. Isso já fiz no começo, não é? Já falei, cada operação, pai. Então. A outra pergunta, outra pergunta. Mas isso tem que ser trabalhado na igreja. A terceira pergunta, vai, criatura. O conteúdo das três primeiras cartas está relacionado com a operação da Trindade. Pergunta-se qual a ênfase profética que podemos destacar na carta à igreja de Tiatira. Qual é a ênfase profética? A igreja, a igreja. Primeiro o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito Santo, e em Tiatira a ênfase é a igreja. Aí você vai encontrar. E Jesus entrando, porque Ele é o Senhor da igreja. Ele tem olhos como chama de para ver onde está a doença. E ele tem o latão reluzente, que é o juízo que ele vai realizar. E qual é o juízo? Morte. Morte para quem está mal do coração e dos rins não tem jeito. Juntou as duas coisas, vai morrer mesmo. Para não morrer na hora, mas passa uns dias e morre depois. Ninguém fique triste com isso. Tem muita gente aqui com problema de coração e de rim, mas não, você não vai agora. Não se preocupe. Ainda mais com essa água aqui do Manaim. Cura tudo. E Jesus cura também. Quem veio aqui vai sair daqui hoje com uma bênção de cura, viu? Não sou eu que estou decretando, não. Então vamos lá, quarta pergunta. Vai ficar no quadro para os irmãos trabalharem lá, que aqui não dá tempo. Vocês tomaram o nosso tempo todo aqui quais os elementos, as ações que caracterizam o aspecto profeta da carta da igreja de Tiatira. Os elementos, veja aqui, está sempre, a notificação está sempre na cor. Na cor. Existe um padrão de cores que nós usamos. Então, aqui está no azul, aqui, profético é vermelho. Diz assim, carta à igreja de Tiatira, tá, muito bem, Jesus e sua ação, qual é o texto, a ação de Jesus? A sua ação, olhos, como chama de fogo, e juízo. Então, ele entra nesse período na vida da igreja. E nós vamos ver os resultados disso na frente, na outra igreja, certo? Quando ele pega <clears throat> e tem os recursos, ele tem os recursos para resolver o problema. Vamos lá. A mulher está relacionada com quem? Jezabel. A mulher, no Novo Testamento, é a igreja infiel. No Velho Testamento, mulher é Israel. Mas no Novo Testamento, a igreja é infiel. A mesma infidelidade de Israel. Vamos lá. <clears throat> Destaque o verso que se refere à doença. E o local. Já falamos, qual é a doença? Né? O local da enfermidade. Rins e coração. E, então, a oportunidade dada e o resultado da enfermidade do corpo. Foi dada uma oportunidade. Qual foi a oportunidade que foi dada? dê lhe tempo para que se arrependesse. Sabe quantos anos? Mais de mil anos foram dados para que ela se arrependesse. E não se arrependeu. Então, a enfermidade, ela entrou e ficou e acabou. Já tem um juízo sobre isso. Agora vamos à última pergunta. Está aqui. Pode passar. Não, senhor, eu quero que não estava completo? Vai, Gilson, o que, que é? Tem, sim, claro que tem. Põe lá, rapaz. Que isso? Uma pergunta. Responda. Até você, né? Tu, qual que é bruto, é filho em mim? Até tu, bruto, meu filho. Responda com o texto bíblico, porque as últimas obras são maiores do que as primeiras. Por quê? Responda com o texto bíblico. Vai lá, onde é que está o texto bíblico? Vou responder para os irmãos aqui. Os que estão nos ouvindo agora no satélite, fechem os olhos e os ouvidos. Para depois, é, porque eu vou responder para os irmãos aqui. É uma bênção para eles aqui, que eles não, não estão nas igrejas, não estão tendo essa bênção. Então, aqui. Quais são? Apocalipse 2, 24. O que é que diz? O que é que diz? Vamos lá. Mas eu vos digo a vós e os restantes. Por que diz assim? Tendo porque as suas obras são maiores do que as primeiras. Sabe por quê? Não dá para entender como ele elogia essa igreja, que as obras dela eram maiores do que das primeiras outras cartas. Por quê? Porque eram restos. Eles estavam resistindo, era um pequeno grupo que já tinha o outro já tinha se debandado, tinha ido embora. É como uma obra, é um pequeno grupo, está resistindo. Vamos ficar de pé? Vamos à vinheta. Os pastores vão cuidar agora das igrejas.